ар башка пробиркаларда фенол бар активдүү күчтү аралаштыруучу бензол шакеги менен талол же метил бензол алмаштыруучу алсыз бензол шакеги бар бензол бар алмаштыргычсыз бензол шакеги менен бензой кислотасы күчтү активдештирбеген бензол шакеги менен. Бардык берилген заттарга нитрлөө жүргүзүп көрөбүз фенолду нитрлөө үчүн суюлтулган азот кислотасы керектелет кычкылдануу процесси жүрөт ошол себептүү фенолго биринчи суу куябыз пайда болгон эритмеге концентрацияланган азот кислотасын кошобуз күрөң түстөгү чөкмө пайда болот бул фенолду нитрлөөдөн пайда болгон зат нитрофенол жана фенол кычкылдануудан пайда болгон продукту талоолго кислота кошобуз азот кислотасы түбүнө чөгөт да эч кандай реакция жүрбөйт ушул эле аралашмага күкүрт кислотасын кошобуз ал да түбүнө чөгөт эгерде аралаштырса талуолдун өңүн сарыга өзгөрөрүн байкоого болот демек талуолду нитрлоонун продуктусу пайда болду эгерде пробирканы кармап көрсө анын ысып чыкканын көрүүгө болот реакция көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгуусу менен жүрдү кайноосун көрүнбөгөн себеби заттардын чегинде жүргөнүндө бензолго азот кислотасын кошобуз ал түйүнө чөгөт концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз аралаштырылган бензол катмары саргарат нитробензол пайда болот жайдан жылуулук бөлүнүп чыгат талоолдой эле бензой кислотасына азот кислотасын кошобуз реакция жүрбөйт концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз бир аз саргарат бензой кислотасы ээриди бирок сары өңү мурунку реакцияларга караганда азыраак нитрленип жаткан бензой кислотасын ысытабыз эритме бир аз саргарды нитробензой кислотасы пайда болду аралашма кайнап боз түстөгү газ пайда болду ал зат азоттун оксиди азот кислотасы күкүрт кислотасы менен кошуп ысытканда сууга азоттун эки оксиди жана суу пайда болот пробиркада көгүш түтүн жана ак туман пайда болууда бул азот жана күкүрт кислотасы пробирканы ысытууну токтотуп бир канча убакыт күтө турабыз саргаруу эмнеге байланыштуу экенин түшүнүүбүз керек эгерде бензой кислотасына байланыштуу болсо сары өң эритмеде калат ал эми азот оксидине байланыштуу болсо сары өң жоголуп кетет анткени азоттун оксиди жарымы учуп кетет нитрленген бензой кислотасы муздады ачык сары түскө ээ болду нитрлөө жүрсө дагы аз санда гана жүрдү эритмени сууга төгүп көрөбүз пробиркада суу бар ага нитрленген бензой кислотасын куябыз ачык сары түстөгү чөкмө пайда болду жана эритме сары түскө өтө баштады демек бензой кислотасын нитрлөө жүрдү